Ola, hoxe vamos facer un experimento chamado de punta en blanco. Para facer este experimento vamos ter que utilizar os seguintes materiais. Auga, un bolígrafo, dúas, dúas etiquetas en blanco alargadas, dous vasos de plástico transparentes, dous dentes de allo, dous dentes de allo aproximadamente do mesmo tamaño, e planta e terra maceta. O proceso é, o dedo facemos un buraco pegado á parede do vaso. Pon un dente de allo en cada burato, non? Porque o allo este apuntando hacia arriba e no outro que este apuntando hacia baixo. Cubrir é eh, Poigamos dúas pegatinas do, no vaso que digan punta hacia arriba e punta hacia baixo e cubrimos o allo con terra. Rega os vasos e ponos nun, nun lugar con luz. Regaos outra vez cando a terra estea seca. Eh, que sucede? Aparece o brote ao mesmo tempo en cada vaso? Eso todavía non se sabe, xa se verá nos vindeiros días. Que o que pasa? O que pasa é que un, o dente do allo é un tipo de semente chamado bulbo, de donde sale unha nova planta. O bulbo envía un brote desde, desde o extremo plano de donde crecen as raíces hasta a terra. Cando o extremo con punta, cando o extremo con punta que, que plantamos hacia baixo eh, crece, o sea, crece, crece igual, pero o que pasa é que crece, crece un pouco máis lento. Ves? Fai... Eh, por, eh, o, e da punta hacia arriba, pois pues crecen normalmente.